Қазақстанда мықты кәсіпкер болу мүмкіндігі шектелген. Бұл факт. Мықты болсаң жоғарыда көкелермен бөлісесің. Келіспесең аяқтан шалып құлатады, кәсібіңді төңкере салады, немесе өртеп жібереді. сәлеметсіздер ме менің халқым қазағым мирасым атадан мұраға мирас қылатын жан ашыр өнерлі әулет еш уақытта өлмейді мені қанша жерден қорлап көшеге құрындылықтарымды қоқсып өзімді еңіретіп шығарып жүргенде міне төрт жылға жоқ болды соттасқаныма он үш он алты жыл өтті ал енді мен өнерлі әулетті өстіп құндылықтарымды қорғап қорлағанына мен дамудың мені өсіп тірідей өлтіргеніне еш уақытта көнбеймін себебі менікі әділдік мен әділдікті түбіне дейін жетейін деп кім жеп кетті соның түбінен қылмыстық іс ашайын деп төрт рет ашып төрт рет жауып мына тұрған жалған өмірдей қылмыстық істі қолға агенттігі алматы облысының төрт рет ашады төрт рет жауып прокуратура оны қоштайды да жауып қояды сөйтіп мені сотқа жібермейді сотқа барсаң сот ой сот ол бәрін шешеді деп мені алдайды ол жерде госплошный төлейсің ал мен оны қайдан төлеймін госплышныны менің қолымда көк тиын жоқ бүкіл бизнесімді тартып алды мен сонда оны қайдан алып төлеуім керек мен нанымды әрең жеп отырмын бизнесімді бәрін тартып алғаннан кейін далада қаңырап дүние қоқсы дүнием қоқсып құндылықтарым бықсып мусор болғаннан кейін мен нан жеу үшін жүгіріп барып кредит алып нан жеп тұрдым оның бәрі өсіп қазір пенсиям бұғатталып каспи болтым бұғатталып өзім тағатын тағатын тағатсызданып міне 16 том қылмыстық ісімді сүйреп осы астанаға келдім әділдік іздеп қайсысы әлі мені доп қылып прокурор біресе сотқа жүгіртеді сот біресе прокурорға жүгіртеді бұлар мойында алғысы келмейді міне қазір жаңадан ашылған мән жайлар ретінде олардың менің қылмыс жасағанын қылмыстарды табам деп жүріп қолымда госақтым тұрып тартып алғанын жасырып келіп едім себебі мен алдымен қылмысты маған кім жасады соны қылмысқа тартайын деген әрекетім болып әділдігіне жүгінейін деп арша паршам шығып төрт жыл жүргенде түк жоқ деп мені қайтарғанда 16 томды сүйреп міне астанада арша паршам болып жүрмін 16 том қылмыстықты 16 қате тұр сонда менің қолымда госақтым тұрып олар госақтыны жоғалды деп даму қоры өзі не жаңағы заңдастырып алған маған айтпаған сонда мен білмеймін ішінде отырмын жиырма жыл қолөнер шебер орталығымен айналысамын жиырма жыл менің жеке меншігім қырық жыл жасаған дүнием қырық жыл осы есік қаласы еңбекші қазақ ауданында тұрмын бірақ мен неғып өстіп қылмыскер болып жүрмін бұларды қылмыскер ретінде мені алды тартқан оны түсінбеймін алмаған ақшаны алды деп маған жала жапқан оны да білмеймін жауап беріп жүрміз соңына дейін күресемін қанатымды қайырып жүрегімді айырып кетсе де әділдікке жетемін дейді сәбетхан апа